bien. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arête petit a. Déterminez mentalement la mesure de l'angle EBG. ici, il y a 45 degrés. Et ici, il y a 45 degrés. Voilà l'énoncé du problème 41 du manuel de seconde, édition hyperbole. Alors, je crois qu'on a l'hyperbole de calculer mentalement l'angle EBG 45 plus 45, fastoche, 90. L'angle EBG est égal à 90 degrés. Et bien sûr, c'est dans la poche. Alors, vous avez gobé cette solution c'est vrai Non. Regardez ce que je fais. Je relis E avec G. Et je constate que E, B, e, G et BG. Tiens, je vais les écrire. E, G, E, B et BG. Ils sont comment Regardez bien. D'abord, qu'est-ce que ces segments sur chaque face Dans ce carré, ça c'est la diagonale. Dans ce carré, ça c'est la diagonale. Et dans ce carré, ça c'est la diagonale, ou une diagonale si vous préférez. Les carrés sont égaux, chacun de côté petit a. Les diagonales sont égales, donc ces trois segments sont égaux. Et si on regarde bien dans le plan EBG, celui-ci, EBG, le triangle EBG, c'est donc un triangle équilatéral. Et bien sûr, équilatéral. S'il est équilatéral, l'angle EBG mesure 60 degrés. Et voilà.